Ciao a tutti, mi trovo in un eh, centro commerciale in Russia e volevo fare eh, gli auguri di Buon Natale a tutti voi, eh, specialmente ai siriani di Aleppo, lo mando così, eh, perché è curioso che mentre da noi si spegnevano tutte le luci alla Torre Eiffel e a Montecitorio per, eh, per ricordarli, loro le accendevano ad Aleppo per festeggiare il Natale e la liberazione dei terroristi, ma di questo ne parlerò un'altra volta. Adesso eh, volevo solo mandarvi un grande abbraccio e un augurio di pace, speriamo che l'anno nuovo porti tante, tante, belle notizie e che finalmente eh, sì, le persone che stanno soffrendo per la guerra possano festeggiare la pace tutti insieme. Ciao a tutti!